Капитан, мы прочесали район. Кроме небольшого запаса лекарств, все, что мы нашли, пара винтовок и несколько панцерфаустов, практически непригодные. Слава богу, у нас есть эта зенитка. С ней мы можем удержать мост до прихода помощи. Осторожно! возьми! Следите за правым флангом! Удерживайте эту позицию! Отступать на мост по моей команде! Надеюсь, это последний. Отличная работа, парни. Черт меня дери.